وحید تو جان منی نشیم خوش تدیر بکیم همیده مال هزرا منی از نشیم تجبیر بکیم تو دلت سینگی من دایی گر نبینی نجیان لوی دنیای همیه بستوی عشق و ویان وانا به تدیلی بکن یا خود کجی سبب گنجاتی هم دلی من داد جي همي دما من هزر کر أبيني ایشو جانن بلي بشتي من تو جیتن آگیرتن کی به تو کی ببورت اف دل عاشقت یه چجارت نگورت چجار راجه من نترسد به یل مبتنگ از دی اوین دارت بم هندی ما بم لدنه روشا کو است به ناکبتن دی خو که مروجان هلات بون تاریا شوینتن نابم از قربان اگر شب و روشت ببینم بزار نابم حتا حتا لگی ویات بمینم نسب دون الإباران الخون الخيالا جه من طول حوان دي ما یوالا خوزی من شبور